Oh shit. Here we go again. نگیر نگیر نگیر علی نگیر نگیر برادر من من خیلی خوب دنیای موازی خانه آن دیوز بله آقا جون چرا نمراتت کمه ها ببخشید قول میدم بگه تکرار نشه این نفر ببخشید چی؟ ببخشم؟ پوستتو میکردم تو سگ بایستا ببینم به این صورت که چی؟ Hacı <laughs> با چی؟ با <laughs> این راحتی ها نیست که یه چی میگی تو هر روز ساختن سه تا کوف اونم تنهایی چی میگیری؟ مرحوم پدرم میدونست که اینجوری میخواد بشه و <laughs> آهای دادی یکم هم پول بده چی؟ بابا جان تازه بهت پول دادم ساکت یارت کن بیاد گرم ساخ یا همینجا له نوردت میکنم نه نه غلط کردم پسرم بیا هرچی میخوای بردار برو خودت ببخشید دیگه تون میزنم چی؟ داشتم توهم میزدم آی محمد آی میخوای همچین ایده ای رو پیاده کنی من میدونم و تو جمع کن میدم باش دیگه پیاده کردم دیگه همه بچه ها دیدن چی؟ پاکش میکنی؟ باشم برم جعفر رو کتک بزنم دلم خنک بشه آی جعفر باشو جمع کن بریم خونه امو یهیا هم تو رو بزنم هم یهیا و ساسی رو بله دوستان در جهان موازی همه چی ممکنه